السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست ثاقب علی سندو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھی اپڈیٹ لے کے آیا ہوں اور حج کے بارے میں تو جس بھائیوں نے بہنوں نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا وہ بغیر قرآن دازی کے جو ہے نا شو ہو گئے ہیں آپ کے ویزے ایشو ہو گئے ہیں تو بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ حج کی تیاریاں کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت ہی نزدیک ہو کے جو ہے نا دعائیں سنی ہیں تو بہت ہی مجھے بھی اچھا فیل ہوا ہے میں خود سعودی عرب رہ کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تو حج کی سعادت نہیں نصیب کی آپ لوگوں کو کی ہے میں عمرے الحمدللہ میں نے کیے ہیں کافی ٹھیک ہے لیکن اللہ کا شکر ہے چلو جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کا بہت ہی اچھا یعنی کہ نکلا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمارے لیے بہت بہت دعائیں کیجیے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی سعادت نصیب کرے حج کی تو انشاءاللہ ہم بھی نیکسٹ کیا کریں گے حج بہت ویڈیو کے لیے